ty, kochanie, co robisz? No, w sumie to nic. A. A Wiesz jak co, u ciebie, nie- tatusiu? No jakoś dobrze, wiesz co? Myślę, że bym się gdzieś zaprowadził, tylko w sumie sam nie wiem gdzie. Serio. Bo jakby no, siedzisz tak długo, nie masz co robić, no i wiesz. No, w sumie rację. No co ja wiem. Tr- Może fundacja, do twojego biura. No, to jeszcze raz do biura? No dobra, chodź. Poza tym to matka cię biła? Nie, nie biła. Przecież twoja matka nie żyje. Ile mam razy ci to mówić? Nie wiem. Kurwa, czy oczywiście nie tędy poszła. Mm, Zostawię to bez komentarza. No poszło. Jesteśmy już chyba niedaleko biura jeszcze go pamiętam oczywiście. Kurde, nie tędy tylko Ja pierwszy. ach. Ole... Papierkowa robota i to wszystko, no, już naprawdę przez to wszystko zapominam. Eee, zbroję, okej. Okay. I to proszę biuro. No ja wyjmę. Jak chcę, zobaczyć moje biuro ogólnie wygląda. Widzę, że masz... Ale masz ładny ekspres. <laughs> Ta. Taki, że co to drugie zrobienie kawy nie działa. Aha, nie wiedziałem. No, tak była w fundacji. Ja wiem, możemy jeszcze się przejść gdzieś. Myślisz? O, witaj tego Foxford. O, witaj. nie, Foxford. Dobry, szefie. Co coś? sprawiasz? E, o kurwa. Tak, wiem, to moja córka. To nie wiem, czy ją widziałeś kiedyś, ale proszę na, wcale na Wikipedii SCP nie ma o niej na przykład. Zamknij się. Eee... Ej, wiesz co? Dopiero teraz tak zauważyłem, że jakby nie działa na ciebie jej urok. Jakby wiesz... Jej... Ale fa ej, fakt, faktem w sumie. Eee... W sumie? Apple y, y, tu, Apple y, to Foxford, Foxford Apple poznajcie się. Dobry Apon. Witaj. Dobra, to ja, to ja zaraz przyjdę, jak, so, jak tego to sobie porozmawiajcie. Muszę pilne sprawy załatwić. E. e. I ty jesteś jeszcze tak zwany SCP-166, tak? Tak. A ja jestem dowódcą MFO Epsilon 11, fajnie. E, Okej, i tak nie wiem, jak się to u was nazywa, ale Powiedz o co chodzi z tym, o czym mówię jakby? e, no możesz. Że, że dowódca Epsilon 11, o co w ogóle chodzi w mojej mobilnej formacji operacyjnej i tak dalej. No możesz powiedzieć. No to zadanie moich i innych z mojej formacji jest zabezpieczenie wszelkich SCP podczas mu i ratowanie personelu, a wszystkiego czego się da. Faktycznie. Proszę mnie nie tak. bić. Wiem. Wiem też, czy konkretnie więc pochwałę bym miał. Jakby. Nie wiem. No, ja to bardziej... Ja też jestem oddany dla trochę. Znaczy, może ja trochę tylko bardziej coś, nie wiem. No, ten. E, e Dobra, już jestem z powrotem. Jak tam, zapoznaliście się, czy coś? e, no, E, nie wiem. Ach, E, jakby... jakby. E, No co? W sumie faktycznie no jest, my teraz... W sumie faktycznie nasz rzecz jest teraz jakby podejrzana, w sumie tak biorąc pod uwagę, co wcześniej mówiłeś jakby. Chyba wiesz o co chodzi, nie? Wiem, no. Tak, tak, wiem o, wiem o co ci chodzi, wiem. że jakby urok nie działa jej co, coś na mnie. Y, tak, właśnie się o tym wcześniej mówiłem. I to mnie bardzo mocno zaskoczyło, o dziwo. Bo większość mężczyzn raczej wiecie co robi, jeśli widzi moją córkę. No, no, Nieważne, jaki niestety. gentleman chce wiadomo co. Tak. To ten, no. Miałem akurat No dobra. na akcję, dostali to 65. O. A co tam się stało, bo nic mi tego nie mówili. Y, patrzyłeś radio kanał piąt, kanał 4? Em, szczerze nie patrzyłem. Chyba radio gdzieś Dobra. zostawiłem, ale nie wiem gdzie. Tak dostałem przed chwilą poinformowanie, że wyłom jestem potrzebny z innymi, więc no. A. O, czekaj. Sorry. No i jak tam? Pogadaliście tego? No, Coś? Opowiada- Opowiadaliśmy sobie. Aha. Dobra, niestety musimy... Kurwa. Niestety musimy do celi Ciebie muszę zaprowadzić. No to się nie no. chce iść do celi. Niestety musisz... Tak jest... jesteś no, oczywiście nie ta droga. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Dobra chłopaki, musimy się zbierać. Wyłącz stajcie bez odbioru. Eee... Yy, tatusie nie chce iść do partii. Niestety musisz, tak, niestety są takie procedury, wybacz mi. A mogę do twojego biura? Już byliśmy w biurze, niestety wybacz mi. Chcę, tak samo jak cała fundacja ci bronić. Nie rozumiesz? Mm. No dobra, na pocieszenie dam ci przynajmniej pizzę, żebyś nie zgłodniało. Eee. Dobra, co? Chciałam muszę Buziaczki, ko- słoneczko. Halo? Słuchaj, coś dziwnego się dzieje ze SCP-166. A dokładniej? Puściła głowę na dół i podłożyła se kolana pod głowę. Chyba płacze. E, dobra, to już zaraz będę, dobra? Dobrze. Trudno. Hej, Słoneczko, co ci się stało? Czemu Tato płaczesz? się nie opuszczaj. Spokojnie, ja cię nie opuszczę. Po prostu, zrozum, musimy się chronić przed innymi. Rozumiesz? Tatusiu, weź mnie ze sobą. Roz... Wiesz, że to, wiesz, że to nie jest możliwe. Fundacja chce, żebyś tu została, bo chcą cię chronić przed światem. Zrozum to, proszę. Tatusiu, proszę cię chcę, patrz, nie mogę. Nie chcesz chyba, żeby ci się stało to samo, co z... no, twoją matką. Tatusiu, nie wspominaj o matce. Dobra, nie będę wspominać, ale wiesz o co mi chodzi. Tak. Ale proszę. Spokojnie, nie będziesz sama. Mogę z tobą iść do biura? No dobra, dzisiaj ten ostatni raz, dobra? Okej, tatusiu, chodźmy. Dobra, chodź. Tatusiu, w ogóle ile pracujesz w fundacji? Szczerze? Już ponad 30-20 lat, jak nie więcej. Ojej. to nie tędy jakiś stary. Tak, tędy. Eee, no, kurwa, Ja, led ja ledwo co w ogóle oczy mam otwarte, więc się nie dziw. Ile spałem? Szczerze? Ja prawie nie śpię. Aha. robota, nic więcej. Czekaj, co ja. E. Hmm, no to... Słyszyło? No, tak. Gdzie, gdzie, y, poszedł ten... No wiesz, ten cały... Dzielny Fox, chodzi ci o Foxforta, tak? Yy, nie wiem. Po prostu chodzi ci o tego, co był w kombinezonie, tak? Yy, chyba tak. A no to on poszedł całego. Dostaje też 65, żeby tego... Powstrzymać wyłom, ach. Coś tam się odjane pawliło, dokładnie nie wiem co. Pewnie... Panowie, będzie to za 5 godzin. O, chwila. Fox e, Radio mówi. Radio coś pyta. Halo? Foxford? Jak tam, e, je- lecicie tam już, czy jesteście? No, za, no, za długo w planach lecieć. Jeszcze Dobra. czekamy na dwie jednostki, ale raczej raz dwa przyjdą. Dobra, to powodzenia wam tam. Dzięki, bez odbioru. Dobra. A w ogóle co tak ci tego teraz zależało, że mówić o Unicie, co? Ha, Eee, A co? powiedzieć ci, yy, No masz nie powiesz mu? Co? Nie powiesz no mu? nie e, no nie powiem. Zako- Zakochałem się w nim. O! Interesujące. <laughs> No, ze mną no, to jest ciężko, żebym się zakochał. No tak, wiem. Przynajmniej miała w końcu w życiu pierwszą miłość. No, nie wiem, może mi w tym pomożesz? No pewnie, pomogę ci spokojnie. Własnej córce to na 100% No, pomogę. ja się zbyt wstydzę, że tego wiesz. Zwłaszcza, w takich rzeczach. Bo ja się zbyt wstydzę, że to nie było. Co? Po, mówię coś poszło? No dobra, mniej więcej... Masz planek mu mniej więcej to powiedzieć, czy coś? Wstydzę się tak. A, wstydzić się... sp- Ach, rozumiem. Twoja matka też była dosyć wstydliwa. A w sumie po co moją matkę? Sama prosiła, żebym o niej nie mówił. Ach. Ale tak czy siak, z mojej była dobra kobieta. Piękna, urocza, Mam brać to jako komplement? No tak. Oczywiście. Dobra panowie, jak myślimy? Jeden zajmie ogarnięcie całej sytuacji. Eee, no dobra. To, to mogę ci jakoś serio pomóc. Tylko nie wiem jak ci mogę pomóc. Żebyś tak nie wstydziła. Hmm. Eee, hmm. A nie masz jakiejś rzeczy, która ci nie antystresuje, że wiesz, jak masz tą rzecz, to cię tak jakaś rzecz inna nie stresuje. Eee, nie tatusiu. Hmm, kurde. Hmm. Nie wiem, powiedzieć prosto z mostu to by byłoby zbyt głupie. Hmm. Nie wiem, może go jakoś Zaprosisz pod jakimś pretekstem. Eee, mm, wyjdzie się zbyt. W Kurde. ogóle mam jakieś informacje o stanie sajta i wszystko się odwala? Nie wiem, tak? jeszcze bym Dobra. musiał pomyśleć. Dobrze. Dobra, zobaczymy na miejscu. No dobra. A chcesz to póki co, jak się nazywa, wezmę się do przychowania i tego. Przyjdę do ciebie, jeśli y, tego. Foxford już będzie w tacówce. Okej? Eee... Nie rozumiem. Po prostu, jeśli już będzie Foxford w placówce, to wtedy pójdę do ciebie i ci powiem po prostu, żebyś no. Bo widzę, że ty się chyba trochę o niego martwisz, że coś mi zostanie w tej placówce. Eee, On że w sumie w tym stajcie. Może go, nie wiem, do mnie zaprowadzisz czy coś? E, że do tego świata zaprowadzić, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Tak wiesz, tam cokolwiek może cię zabić, jakby, no wiesz. Chcę po prostu o ciebie dbać. Może, nie wiem, zaprowadzisz go do przechowywalni jak mi W sumie? Dobra, dobry pomysł. Dobra, to... Dobra, chodź. Dobrze. E, Bo mówi, mówili, żebyście za długo nie była poza, bo się boją, że ktoś inny cię zobaczy. Spokojnie. lądujemy za 15 minut. O, lądują zaraz. Tutaj jest ten. Tak, wiem już. A co tutaj jest? Co? Co? To to z tego. Co? to jest cała komputerownia i tak dalej. Lepiej, lepiej nic nie dotykaj, bo jeszcze coś zepsuje, że wiesz, tak, to strąci z moich pieniędzy, nie z twoich. <laughs> Okej, okay, to coś fantazyjnego. ratuszy? Tak? Mógłbyś stać tam za szybą? No dobra, mogę, pewnie. Tylko weź zabierz, bo ja nie chcę. ciekawe. Dobra chłopaki, przygotujcie się. Zaraz lądujemy. Ciekawe gdzie lądują. Dobra, kochani, oni już, e, już są w, w starcie. Aha. Słuchaj, zapytam się jednej rzeczy dziwnie to przez radio. Szkoda, że cię nie widzę przez Halo? tego. Ale um, widać już z jakoś mniej więcej z zewnątrz jaka się sytuacja tam rozegrała, czy nie za bardzo? Na pewno y, widzimy, że na pewno gen jest otwarty i zaraz nie będziemy wchodzili jakby. Dobra, przyjąłem. Rozumiem. A to się szkoda, że cię nie widzę za przodu. E... O. O, widać, widzę, że tą pizzę, co ci dałem, tak? E, no tak. Dobra, to ja teraz przyjdę. W sumie zapomniałem, że kamery mam. Wy, wy, mam wy kamery w biurze do sajta. Dobra mm. chłopaki, już, już, już, już, już. fuck is this talking? Uh, nawet nie kolejny jakiś czas później. <laughs> No, wy dwaj zostańcie, trzygajcie i nie wpuszczajcie nikogo oprócz naszych. Jasne? Eee, Dobra. Za mało czasu dla mojej córki poświęcam. Ach, mogłem być lepszym ojcem. Mogłem jej zabijać z mojej żony. Mogłem, ale kuźwa walone pierdzielone gosy. Już nie wytrzymuję ani chwili dłużej. dobra kawka. Dobra, może... W sumie? Najpierw po córki, może poświęcę więcej czasu po tej kawie. Dobra. Jaka jest ona szkoła? No myślałem, że chyba więcej ci czasu spędzę, bo zauważyłem, że byłem z tym ojcem, byłem. I to nie będę, ale chcę ci tak czy siak dać więcej czasu, nie zawsze. Mm, nie wiem, masz jak coś ciekawego ochota? Nie wiem. Lody co nie wiem czy za bardzo. Coś nie wiem w placówce ogólnie zrobić. Coś ciekawego. wiem, mm, to ty się lepiej nie mógł o bo ja mam co innego A. Dobra. No ale wiesz o co chodzi, no to zjeść lody. A nie, że jakiś kurde, w głowie masz jakieś rzeczy niedorzeczne. No, wiesz, to tu... Taka jestem. <laughs> Dobra, chłopaki, przygotujcie się, nie wiemy co się dzieje, co się dzieje, strzajcie jest sytuacja, bez odbioru. Radio zostawię do okna. Chciałem zobaczyć, co ja sobie robić. Ale jak zauważyłem, że jest smutna, poszłam do biura, przemyślałem trochę, Pomyślałam, że spędzę dla, dla ciebie więcej czasu. Dla ciebie, specjalnie dla ciebie. No, dobrze. Dobra, to co chcesz robić ze swoim Tutusiem? Eee... Mam dużo na myśli. Dużo? Czyli konkretny przykład? Eee... Lepiej nie będę. No dobra. Wiesz co? W sumie mam pomysł. Pokażę ci jedne z fajnych helikopterów, które mamy przeczytać. Dobra, tutaj córeczko mamy helikopter, Ładnie którymi... tutaj. No wiem. Tutaj jest helikopter, którymi No. ogólnie lecimy na akcję. W sumie głównie to na MTF-i lecą, ale może zobaczyć jaki on jest piękny. By piękny model Black Hawka. O, tu drzwi właśnie mamy ostatnio tu na prawej, coś z tych drzwi nie da się otworzyć niestety. Jak no chcesz, to, to ja możesz spróbuję. Sobie... Te, w sumie możesz spróbować, ale nie wiem, czy ci się uda. Jeżeli, znaczy, nie, znaczy, że nie, nie wierzę w ciebie, ale nie jestem pewien, czy ty taka, no, dosyć drobna... Yy, dasz... No dobra. Spróbuj szczęścia. O. O, dobrze. Jak, jak ty to zrobiłaś? Tatusiu, Chwilę, guzik, guzik był zepsuty. tatusiu, lata praktyki. Praktyki, jestem ciekawy jakie praktyki, praktyki skoro prawie nie wchodziłeś w to sumie... Magii? Nie słyszałam, żebyś się o magii ogólnie uczyła. Ale zaciekawiłaś Ja mnie bardzo tą magią. Ale mnie zaciekawiłaś, zaciekawiłaś tą magią. No i może też sta... Kurwa. Tak staruszka... Może staruszka by też pomóc naprawą. Bo tu też mamy trochę ze śmigłem, to się ostatnio odwala, że ono nagle czasami się wyłącza i to jest trochę dziwne. Mhm. I nie wiem jak to za bardzo naprawić. Co nie 5? znane oddziały? Dobra, przyjąłem. Gotowe. Czekaj, pokaż mi zrób. Ej no, wcześniej tu były, całe tu były rysy od balona. Nie da się w sumie na tych rysy, bo musieliśmy czekać z jakieś już, czekamy chyba około miesiąc, żeby nam dostarczyli na tego narzędzia do naprawy, a tu proszę, jednym dosłownie dotykiem. Dobrze, co Twoja magia może, to twoja magia serio może y, wiele zrobić, zwłaszcza dla fundacji. No, mogę coś tam ponaprawiać. Jeszcze, jak jesteśmy. jak ja zobaczę, bo jestem przy, przy tutaj tylnym śmigle, bo no to Zobacz zawsze sterowniki, zacina, szczerze ale... Czekaj, a, dobra, już wiem, kurde, tu jest brudno, mega tam i dlatego się sądzę zacina. Kurde. O, dobra, już spokojnie, wyczyściłem tam. ja jeszcze dokładnie no to zrobię. No tam, tak zakurzone. Nie wiem, kto ostatnio tutaj sprzątał. Na pewno nie fundacja. No dobra. Czekaj, uważaj, powoli zejdź. Chodź, wstop rękę. O dobra. No i radę, tatusiu. No, jak, jak nie... Co znaczy, że straciliśmy kontakt z tym szóstką i siódemką? Co się tam odwala? Eee... Co się dzieje? Ehm, jest... Eee, co to się dzieje? Szczerze, mówiąc, nie mam co pojęcia. przed chwilą Unit 8 chyba co 9 poinformował, że zaczęliśmy z jakiegoś powodu, stracił znaczy kontakt z, z szóstką i siódemką. Hmm, dziwne. Może przebadać ogólnie placówkę, bo może albo gdzieś się zgubili, albo co. No ja albo... się próbujemy znaleźć pokój, który będziemy mogli, znaczy którego będziemy mogli skan kamerami przeprowadzić jakby. Dobra, przyjąłem. Ja mam cię... Bez odbioru. Dobrze, to idziemy. To tu się jak też mogę naprawić do fundacji. W sumie? Dobra. Ale nie wiem w sumie co, bo póki co tylko te blakawki się mocno zacinają. Ale tak to ogólnie wszystko działa. No chyba, że czasami coś się dzieje z transformatorami, ale to już jest... To już jest mały ogół. Dobra. Co się tu dzieje, chłopaki? Jak straciliśmy kontakt tak z tam dwójką? Co tam? Unit? Co co się na tam pozwala? Ja na tego pojęcia, przed chwilą straciliśmy kontakt z siódemką i z szóstką, a teraz ze dwójką. Może z nich ich a wy się rozdzieliliście, czy wy poszliście grupami? No tak, podzieliśmy podzieliliśmy się na trzy grupy, tak jak nakazują protokoły zwykle. Na trzy grupy po trzy osoby. Hmm. A kto jeszcze z tobą został? Z y, Ze mną jest unit trójka i chyba, i chyba piątka. Dobra. I jak ich znajdziesz, to zgłoś się. Dobra, to bez przyjąłem bez odbioru. Jak jest tego Co się stało? Hmm. Czekaj. Chyba mamy kogoś w O, o, Chyba... Chyba jest wyłom. Chyba, czekaj. No tu się do cholery chłopaki stało, wy to widzicie? Eee, nie Co to jest... Co się stało? Co się z stało? Junitła, e, co tam się E, znaleźliśmy martwego gła, ale jest E, co się z nim stało? Opisz, co się z nim stało. E, jakby to powiedzieć... Jest przecięty na pół i wypatroszony. O, Może hmm. e, to... Ja, ja. Czy, czy ty powiedziałeś przecięty na pół i wypatroszony? Czy mi się przesłyszało? Rzeźnicy. Dokładnie, wypatroszony patrosony i A tu się to mogą być rzeźnicy. Skąd w ogóle wiesz o nich? Czytałam. W tak, Biblii mam to. Juliet, uważaj, y, mogą to być rzeźnicy. Tacy znowu jest rzeźnicy, co kurw? Rzeźnicy to są tacy, jakby ty powiedzieć, y, przyrośnięci, tacy, jak to powiedzieć, grubi przy kości si, którzy zazwyczaj y, są całe we krwi mają przy sobie tasę kumaryn. Oni zazwyczaj walą grupami i zazwyczaj właśnie tak torturują O, No ofiary. dobra. Ostatnio To chyba- dostałam książkę o nich, od jakiegoś... Znalazłam w To już chyba To już chyba więcej stało z tamtymi, z tamtymi, z trójwójką, siódemką i Jakob. Powiem ci tyle, naprawdę uważaj na nich. Oni są, nie, oni są nieprzewidywalni, oni mogą zrobić wszystko. Uważaj, oni mają wilki. Właśnie, oni mają jeszcze wilki, które za- się po tym, że- Super. są wilki, że są zazwyczaj zamiast łańcuchów na szyi mają flaki ofiar, które zabiły y, ich właściciela. A nie właścicielowie? Właściciel albo właścicielowy, Dobra. zależy o ile psów, albo ile jedna, jeden rzeźnik ma psów. Dobra, chłopaki, musimy uważać. Nie wiadomo, co się jeszcze kryje w tych korytarzach. A, Juniec, my chyba mamy gorszy problem, bo teraz tak przychodzę y, przy, y, karzani i zauważyłem Chyba jakiegoś gada mocnego i co, i co najgorsze jest tutaj korozja po 106. Co? Jak to? No Właśnie sam nie wiem. Chyba było. Nie wiem, sprawdźmy dalej. Odpaliło się z syreny cokolwiek? Nie, Nie. wiem, właśnie cicho jest jak w grobowcu, dosłownie nikiego, nikogo nigdzie nie ma. Nikogo oprócz tego jednego Gualda, który tam leży, tak? Tak, ale on jeszcze jest martwy. A jak został zabity? Ehm, szczerze, on po prostu leży. Albo, albo, nie wiem, mógł to być Zawa, dlatego że on też do, dosyć chorował. Żyjesz? A nie ma jak nie, nie wiem, śladów, nie ma śladów na ciele, po pociskach, cokolwiek? E, chwila, wejdę tutaj do, do e, pokoju. Dobra, już. Nie, kurde, co to jest? Tego ojca, bo coś zrobił. Jestem przy tobie, tatuś. Kurwa, wolna korozja. Kurde, jednak popełnia samobójstwo. Widzę. No. Pe pewnie się wystraszył szóstki i nie wiedział co robić. No pewnie tak. No dobra. Musimy z powrotem iść, może znajdziemy 106 i, i, i go jakoś, kurwa. Ach. Chodź powoli, uważaj tylko na korozję. Ja nie muszę, jestem STP. Ale też może ciebie działać. Chodźmy dalej. To dostanie Będzie pierdol. w środku na wypadek. Trzymaj się pleców. Hmm, to jest gejs. No to nieźle trafili. Hmm, Kurde, chyba mógł uciec. Mamy mały problem. Byłam. Tak. E, Unit mamy wyłom e, u nas. W dwóch saltach naraz, serio? Tak, sami się zdziwiliśmy. Potrzy- Wyszli jakieś Nie jednostki. my nie damy, nie, nie damy rady, my wam pomóc. Musi inny pojechać do was, czy przylecieć, cokolwiek. Właśnie, Wyślijcie jakieś e, jednostki, które jeszcze u was zostały, które naprawdę się wam nie przydadzą. Dobra... Jak tu? O kurwa! Unit? Unit! Chyba nie. Ja pierdzielę. Chłopaki za wami! Junit, słyszysz mnie? Odezwij się! No psiakre! Pewnie rzeźnicy kuźwa dorwali. Poczekaj, studio, studiowałam to od lat. Chwila, a kamera może ze sajta zadzia zadziała. Tylko muszę iść do biura, Czekaj. poczekaj chwilę. Nie działa. Czekaj. się tędy. się. Chwila, może zbrojowny coś się przyda, żebyśmy też chronili się przed 106. To już jest po 90. Amunicji ma... Kurna, nie zostawi nam ani, Patusiu. ani grama zbroi. Tak? Nie da się zabić. Po szóstym. Wiem, że się nie da zabić, ale musimy cokolwiek zrobić, zrozum. Czekaj. O, może pójdziemy do jego klatki? Jaka... E, może... Cholerny Psyon jak zawsze musi przeskazać tam w tym. E, dobra. Musi... Dobra, przynajmniej złatwiliśmy jednego ju... Czekaj, co jest? To dalej działa, rozwalcie chłopaki. Ja pierdolę, żywnicy chyba wydrwali. Ja pierdolę. Czekaj, sprawdzę kamery. Kurwa, nie zapytam się jego aktualnej pozycji i nogi. Ja po Czekaj, przełącz, przełącz na inny kanał, może ktoś jakiś inny będzie słyszał. Halo, ktoś jest na tym kanale? Niech ktoś się odezwie. Co to było? Jakie Halo? radio? E, mam pomysł na to. Y, Dobra, przynajmniej mamy od dwóch Foxów mniej. Chyba to jest... Gdy to jest w ogóle Foxtrot? Którzy to są w sumie? Jak te jednostki? Halo? Wydaje, wydaje mi się, że to jest chyba unit 6 i 7. O, czyli Halo? wykonali swoją robotę. Co to było? Halo, słuchasz mnie? Kto tam jest? Radio, fuck. Rozwal ja. Kurwa, już kolejne radio rozwalają. Hmm. Ja pierniczę. Czekaj, jeszcze przełączę na kilka. Halo? Tu, tu ktoś za na tym kanale? O, o, halo? Kto to powiedział? Halo, kto? Raf? Tu ja, nie O Boże, przeżyłeś, już myślałem, że zginąłeś. No, ale rzeźnicy zabili mi jednego, ale uciekłem z nimi trójką. Przynajmniej no, trochę dostali, czy w ogóle nie trafiliście w nich? Ja Trafi... Ogólnie... Powiem tak, że... Jak to będzie 3? Garamisson y, rzucił gran, został ranny jak dźwięk w nogę, kazał nam uciekać i się sam wysadził z PCI-a. Y, czy masz, masz jakieś pociski lub przedsionki? Wszystko, które a, zgubiliśmy to po prostu. Mówi to o Unikiele? Chyba tak. Masz? Dobrze. E E, dobra, więc to poda podajcie swoją pozycję, żebym od razu was mógł widzieć na kamerach. A to ja wiem, gdzie jestem. Nie wiem, podajcie mniej więcej wygląd miejsca, w którym jesteście. Pokoju, czy to korytarza. Podajcie numer y, korytarza. Jest taki sklep. popiszcie, teatry. Jak? Taka unit 3, jak mi... Proszę go, żebym mi opisał, jak wygląda pokój, to wam zaraz powiem. Dobra. Tatusiu, możemy się przenieść, jak chcesz. Co, tam do sajta przenieść? Tak. Wiesz co, nie chcę ryzykować twojego życia, zrozum. Tatusiu, ćwiczyłam magię. No, magia, magia nie w każdym momencie może ci się przydać. Czasami po prostu to Po prostu niektórzy ludzie umierają. Po prostu. Ale ja jestem nieśmiertelny. Czekaj, jest nieśmiertelna? Nikt mi nic nie mówi, że jest nieśmiertelna. Dobra, mama, opis pokoju. Czekaj. E, dobra, jaki? Jaki to spokój, Yy, panie? znajdujemy się przy Electrical Center jakby. Jak center, mów, no, czekaj. Nie, nie, nie. To i to. Tylko- Dobra, Electrical Center. E, dobra. Tylko- Kurwa, CI! O kurwa, dobra, widzę to. Ech, kurde, a jeśli jeszcze się przeniesie koło elektryka, ja spróbuję zam jakoś zamknąć im drzwi tam. Poblokuj im drzwi, Halo? czy coś. Cholera. Teraz tylko mów mi się, czy odpowiedzą, czy nie. Bo tutaj mam na kamerach ich widzę, to... Co? No masz te wysiątki, czy nie? Nie, no masz to strzelaj do cholery jasnej! Ja pierdolę. Wolę nie słyszeć rzeźnicy, ja pierdolę. Tylko co oni tam robią? Oni To nie są rzeźnicy, to zwykli żołnierze CIA. CI. Wcześniej mieliśmy rzeźników. Aha, dobra, to to już wiele, więcej wyjaśnia. Ale tak się, jak jestem ciekawy, co oni robią tutaj. Oni zazwyczaj atakują nawet nie w większej grupie niż dwie lub jedna osoba, Tatusiu, tak? może powróćmy do tego, to co mówiłem. Że co, tepnąć się do niego? No, no dobra. Dobrze, to, Liczyłam to od lat, więc spróbuję. No dobra. Co To jest... To tylko tyle czy co? To jest portal. No dobra.